өчүргүчтүн бир бөлүгү столго кыймылсыз бекитилген ал эми башка бөлүгүнө эки карама каршы параллель багытталган кош күч аракет этсе толгону же буралуу деформациясы пайда болот өчүргүчтүн катмарлары бири бирине карата бир бурчка бурулат